Alright, so as you have already read the title of this video, thumbnail of this video, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे तो कौन सी है वो गलती क्या है वो गलती so let start it intro Just a young gun with a quick fuse I was uptight, wanna let loose I was dreaming of bigger things and सके तो पहले मैं आपको इस वीडियो का मोटिवेशन बता देता हूँ इस वीडियो को बनाने का क्या पर्पस है actually I was watching some videos in my phone regarding WhatsApp data तो व्हाट्सएप की मैं कुछ वीडियोज़ देख रहा था तो सडनली एक वीडियो अपीयर हुई सामने आई वो मैंने वॉच की तो उसमें क्या था एक पर्सन फ़ोन के आगे खड़ा होके यानी कि स्क्रीन में किसी पर्सन को गाली दे रहा था गलोच कर रहा था काफ़ी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था गॉट इट वो किसी और को नहीं वो एक हम्म, मंत्री को गाली दे रहा था इवन मंत्री भी नहीं वो एक प्राइम मिनिस्टर को ही गाली दे रहा था और एट प्रेजेंट के जो पीएम है उनको गाली दे रहा था then I thought why I should not aware the people about it ऐसा करने से क्या हो सकता है क्यों नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें सो लेट स्टार्ट इट तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है एज यू नो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं ऑल ओवर इंडिया जानता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है तो कुछ लोग क्या करते हैं वीडियोस बनाते हैं आई I मीन mean, कोई कुछ अनअवेयर पर्सनस होते हैं वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं वीडियो में वो काफ़ी अश्लील बातें करते हैं यानी कि मंत्री को गाली देंगे किसी मंत्री को गाली देते हैं किसी पर्सन को गाली देंगे उसकी उसकी गलतियाँ गिनाएंगे चलो गलतियों की तो बात अलग है उन्हें गाली देंगे उन्हें डिफॉर्म डिफेम करेंगे यानी कि उनकी बदनामी करेंगे उन्हें मानहानि करेंगे तो ऐसे में मैं आपको बता दूँ अगर आप ये सब करते हो तो ये एक क्राइम है पहला तो साइबर क्राइम आपने ऐसी वीडियो बनाई अश्लीलता got it second under section 499 यानी कि आप किसी पर्सन को डिफेम कर रहे हो गॉट इट डिफेम कर रहे हो किसी की आप बदनामी कर रहे हो बोलकर शब्दों से गॉट इट तो ऐसे में आपको पनिशमेंट हो सकती है अब कुछ लोग सोचते हैं कि हम तो हम तो बस वीडियो बनाइए हमने बोला तो उसने है तो आपको बता दें आप भी इस चीज़ के लिए प्योर लाइबल हो गए क्योंकि आपने सेक्शन 34 कंडक्ट कर दिया है सेक्शन 34 होता है क्रिमिनल लाइबलिटी यानी कि एक उद्देश्य से कोई काम करना गॉट इट यानी कि आप वीडियो बना रहे हो लेकिन आप साथ तो हो उसके गॉट इट आप उसकी वीडियो बना रहे हो तो लेकिन साथ तो हो गॉट इट तो मॉरल ऑफ दिस वीडियो यही है कि कभी भी आप ऐसी हरकतें ना करें किसी की वीडियो ना बनाएं अगर आपको कोई पर्सनली दिक्कत है आप कंसर्न डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन लिखिए कंप्लेन कीजिए बट आप ऐसे ना कीजिए एंड वन मोर थिंग चुनाव आने वाले हैं गॉट इट लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो चुनावी माहौल होगा अगर आप ये सब करते हो तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है अब मैं ये नहीं कह रहा आप सब करते हो लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं तो उनको अवेयर करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन है तो कृपया ऐसा ना करें गॉट इट ना ही कभी ऐसी चीज़ों को आप शेयर करें यस वन मोर थिंग ना ही कभी आप ऐसी चीज़ों को शेयर करें because every electronic device has IP address got it हर फ़ोन में हर कंप्यूटर में लैपटॉप में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स हैं उनमें एक आईपी एड्रेस होता है तो उनसे पता चल जाता है वॉट इट कोई भी रिलीजियस हो कोई भी मैटर हो कभी ना ऐसी वीडियो बनाएं जिससे किसी को डिफेम होती हो ना कोई पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर कोई ऐसी वीडियोस बनाएं और उन्हें वायरल करने की कोशिश करें what it so I will see you the next video bye